А мы собрали только смогли детей этих, наверное, у нас было 37 детей. Ну, обычно не всегда же стопроцентно явка, но приходили 27, 30, 20, 25, э, когда как. Но были такие, что еще э, дети, которые вообще из Казахстана еще были. Очень. Вот был такой наплыв. И не было им где жить. 10 человек у меня негде жить. И что мне пришлось, я тут недалеко, сняла дом. Ну, как оно простой был какой-то такой, да. Я там ну, косметический такой ремонтик сделала. И купили там обратно проект, э, помог купить э, одеяло, подушки. Э, и, и мы сделали такой, как колонию небес, чтобы они там жили. И вот 8 человек там жили. Они убежали из дома, потому Дети. что родители, да. Но ну, я двоих вернула домой. Э, Тут в Казахстана он сам уже нашел, потому что он уже совершеннолетним э, стал, и он поехал в Одессу, и он уже как бы устроился, сам себе нашел какое-то это. А остальные э, так по себе. Да. Но они все уже взрослые, ну женатые, с семьями. Они ко мне приходят, мы общаемся с ними очень хорошо. Еще таких контактах с ними я еще держусь. Mm ну Но это давно уже, считайте столько лет они уже своих детей имеют. Своими детьми, детьми приходят сюда. Очень приятно. Есть у нас 40 детей, тоже группа риска. Но это группа риска, это больше работаем с школами. Э, нет улицы каких-то такой, чтобы в улице были дети. Это большинство школьные социальные работники и психологи, которые обращаются, чтобы дети не остались после школы без присмотра. Это значит, школа имеет какую-то определенную работу с ними, и чтобы после школы они имеют какое-то тоже занятие, да, они приходят сюда. Так же самое, дополнительные задания домашние делают, и по занятиям интересы тоже заняты дети, они бесплатно кушают, полники кушают. Они свободно могут э, пол шестого идти домой. Они приходят домой, они действительно и под присмотром были. Действительно, у меня учителя работают в школе, квалифицированные люди, большим стажем, как бы это. Да у меня 20 лет уже стаж, поэтому э, как бы есть с кем работать, и хорошо, это она нормально идет. В данный момент у нас, э, я бы не сказала, что аж такие плохие дети. Да, есть разные отклонения детей, есть э, что э, умственно отсталые, есть э, психологические. Которые которые, здесь. да, которые тут. Потому что у меня есть психолог, который вот... Это большинство дети, которые относительно нуждаются в психологическом уровне. Они большинство с одними родителями, или мамой, или с папой, или с бабушкой живут, или вообще никого нет. Критерии такие. Отбор такой. И многодетные такие дети, которые вот, вот ну, ну, большинство а малоимущие, вот э, нет таких богатых. Раньше я, когда была с улицы дети, старалась брать богатых, обращались ко мне, были богатые, были эти чтобы было не рав... вот, равноправие, чтобы они поняли, если ты богатый, не значит весь мир под тобой, под ногами, да? Но ну, такой же человек, как этот человек. И цени друг друга, уважать друг друга, потому что это деньги ничего не играет в мире те богатые почему обращались к вам? А они тоже боятся, что под влияние не попали дети. Угу. Родители а, ну, естественно, а тот же у нас э, наркомания э, большинство играет. Очень большая, да, наркомания у нас в первом месте. У детей? И э, вообще рыбница берет. наркомания, алкоголизм, э, проституция и э, как, э, обращ... жестокое обращение с детьми, это однозначно. Это, э, я не говорю за всех, да, но большинство из тех детей, которые мне ходят, 40 детей, из них, э, наверное, за 8 детей, которые обращаются жестоко дома. Они могут идти и синяками, могут и, и ну, всякое бывает. Да, они боятся, чтобы с ними общаться, боятся как э, что-либо с ними как-то, даже повысить голос. Ну, ну, ну, э, чувствуется. Но у нас этого нет, повышения голоса. Это у нас идет на то, чтобы ребенок раскрывался. Мы э, так спокойно, чтобы он мог бы где-то найти приют. Мне даже интересно, почему школа не обращает на это внимание, почему не вышли в детскую милицию, да, в полицию, почему? тоже не хотят паузу делать, тоже не хотят все показывать. И спокойно, и никого не тревожит, понимаете? Это, а мне уже выйдет, и мне уже так уже идея пришла, и так буду делать. Выходить из, с э, другой стороны. Это будет трогать э, милицию, как бы это школу, они не пойдут напротив, потому что это их зарплата, это бюджет, это Сами понимаете. центр, который пенсионеры могут здесь отдыхать, общаться мнениями своими, и каждый что-то может подсказать. Вот, и я очень довольна, что я попала в этот центр и хожу. А как ну, узнали? Как, ну вот, э, среди... Прикольно, да, сказали. Тоже ездила на теплоходе в это, Сахарну, очень понравилось. Я там ни разу, хоть живу в Рыбнице, ни разу не было. Понравилось. Потом мы ездили опять. Э, Анна Григорьевна там обеды нам шикарные делала, мы кушали. Все нормально, и, и отдохнули, и домой пришли, и тут общаешься со всеми, кто-то что-то подскажет, что-то это... Э, Едвига меряет давление, дает, если давление повышенное, дает таблеточку или что-то такое. Очень спасибо им, что такое есть здесь у ну, нас при костюме. даже... Ну, 1200. Ну, ну, выходит 100 долларов. По нынешним курсу как 14,5 сейчас. А сейчас считайте. Нету 100 долларов. Нету, вот, а у многих даже сейчас 100 нету. Потому что 1400 Поэтому сотка, люди да? тут чувствуют себя, что они еще кому-то нужны. Я не помню, 150 долларов. Да. Ну, да. в рублях, конечно. Вот сейчас этот рубль приднестровский, валюты фактически у нас нету. И для них даже этот обед ни в одной организации не кормят бесплатно. А только вот здесь, вот в этом месте. Мы одинокие дома, а тут у нас как одна семья. Мы приходим, нам тут весело. Тут нам это, меряет нам давление, делаем мы зарядку, ходим мы на тренажеры, там в подвальном зале у нас есть кабинет. Вот. Ну, Миленький ты мой, ну, возьми меня с собой. там краю.